16-11-1990 года рождения. Ну, а, а проживал где? Самый из города Москвы, Ногинский район, Старый Гупавня. Сам прописан Тверская область, Лежарский район, деревня Пискачева. Пискачева? Ну, да, Пискачева. Пискачева, да? Прописки. Э, семья есть? Есть, да. Мать, сестра. Брат сидит. Мать, сестра, да? Да, мать, сестра. Брат сидит? Да, я сам тоже сидящий. Сидящий, да? Э, сидел? Да, сидел. Сколько лет? и 12. 12 за что? 105, 2, 158, 3. Это что? И 105, 2 это убийство. И 158, 3 это грабеж. Mm, а... Всего в общем сро... с... Э, сложности было 14 лет. И из них я кусал год по, по полгода, ну, в Калининске написал, и написал московскую коллегию. Мне полгода убрали. Вот сейчас мне оставалось 9 месяцев. Приехала в Министерство обороны 26 числа. 26 20, чего? Сентября. Угу. Вот. И с, с начальниками оперативного отдела обсудили, запирали там, ну, дела там личные, нахуй. Кто там нарушал, ну, много там нарушений было, кто там не нарушал, у кого какие статьи, там так, такое, короче. Угу. Ну и выбрали, короче, людей определенных и вывезли из зоны. Ну. Из с 3 числа, вот 4 мы приехали на, как его... Стоп, давай немного вернемся, да? Вот взяли дела, с тобой разговаривали. Ну да. И что предложили? Разговаривали, сказали, что вот вызывали там вызвали, сказали, что вот если ну, желание, если есть желание, хочешь ну, съездить на войну. Я ни разу не воевал и ну, даже не представлял, что такое война. Но по новостям показывали, что ну, там все так да более красиво. Да, да, не, не, давай остановимся на этом, да? Тебе предложили, э, то есть, поехать ну, на... Ну, полгода, на, что мне это... На СВО, типа, да, они да. сказали? Или на войну? На войну. На, войне, а, на войну, а сказали в обмен на что? На полгода. На полгода, да? Да, полгода там побудешь, если все нормально, все, можешь быть уже свободен на все четыре стороны. Ну, вот. То есть э, на полгода досрочного, да, это называется? Ну, на полгода да. досрочного обменять? А обстоятельства убийства, что это было? Обстоятельства убийства – это как понять? Ну, то, что вы убили человека, да, я так понимаю? Ну, что да. это за история? Это была история моего брательника. Мой брательник работал в Жданском по Досташковому. Там, э, ну, пастухом, короче. Угу. Вот. И там с одним человеком у него была небольшая кусачка, ну, ссора. Ну, они там делили между собой эту... Он дал ему, короче, комнату, и он ему платит угу. деньги. Угу. Он работает, да, и платит ему деньги. А ему, он этот человек, которого мы его прикокнули, он был наркоманом. И потом и наркоманом, и еще это, ну, должен был деньги угу. моему брательнику. Ну, и он ему должен, и, ну, короче, у них вот это за этого была кусачка. Угу. Ссора. Ну, ссора, да. Потом баба Ивона, которого мы его завалили, Ваня его звали, он сам с Питера. Ну, ну... А валили по пьяной или так? Не, по пьяни. По пьяни? Да. Но это умышленное было? Да. Угу. Но он моему брательнику ногу прострелил, угу. короче. И руку прострелил. Ну, мне позвонил, сказал, а я приехал, и все, и его молотком приговорил. Вот. Мне за это дали срок. Отсидел? Да. А э, когда сел? Я сел в десятом, десятом году, да. По, должен выходить в третьем году в июле. А грабеж когда был? Ну, грабеж он вместе с... А, это как бы вместе да, шло, да. это вместе с... две статьи по одному да. эпизоду. Вот. В 23-м должен был быть. Да. Я понял. И э, ты сразу согласился пойти на воевать, да, в обмен ну, на это? На да, потому что вот отсидел много времени, и знаете, как э, когда сидишь и на одном месте, когда нету ничего, и, ну, раньше было все нормально лагерь, как сказать, ну, был черный, можно сказать, типа того. Что значит черный? Ну, были там телефоны, там, ну, можно было что-то угу. мутить, там, прокрутить. Ну, как-то было, ну, весело. Угу. И люди были, контингенты нормальные, и, ну, было как-то, ну, прикольно сидеть. А сейчас, на данный момент, все изменилось, как поменялось новое управление. Вот. Ну, щемить начали, да? Да, и начали щемить. Ну, все зажали и все. Хорошо. Ну, хотел, захотелось просто как-то... Разнообразие жизни, да? Да, разнообразие жизни, можно сказать, типа того. Хорошо. Э, то есть это было в сентябре, подписали контракт, да? В... Э? И мы подписали контракт и э, 5 числа. 5 октября. Да, октября. Когда приехали на место под Луганскую область, короче, я не помню, как она называется, зона, короче, 12. Там было написано на пакете, когда отправляли нас туда, на зону 12. Это 3 числа и мы поехали, оттуда у нас конвой вывозил и Усиновский, автозеках до Централа. Вот. Там на пакете было, ну, документов было зона 12. Контракт с кем был подписан? С Минобороны? Да, Российской... Министерство обороны. То, то есть э, сколько обещали денег? Кроме этого, обещали деньги? 175 тысяч. В месяц? Да. Я понял. Много таких э, тех, кто, ну, сидельцев ну, насобиралось? насобиралась, короче, до Ростова, до Саратова, до, до аэродрома. Выезд, вывезли, короче, 12 автозеков. Того получилось 20, 200, 240 человек. Это все зоновские, да? Да. Все зоновские 240 человек. Ну, это общем, ну, там кто-то хотел, кто-то не хотел, но это по своему желанию, mm-hmm. можно сказать, типа. 240 человек до Саратова на аэродром. В Украину где зашли? И э, на Ростове. Через Ростовскую область, да? Да. А область какая в Украине? Я не знаю. Угу. Ну, короче, нас привезли в Саратов, посадили на аэродром, и с аэродрома уже самолет на Ростов. С Ростова мы приехали, прилетели, потом нас посадили автозек, отвезли как, до какого-то ангара, подписали контракт. Нет, контракт мы еще не подписывали. Привезли, да, подписали контракт какой-то там еще. На должность какую? Стрелок, пехота? И... Э, гранатометчик. Гранатометчик, да. Гранатометчик. Э, а когда взяли плен? 14 числа. То есть через буквально Короче, через неполные 10 дней, да? 13 мы приехали, угу. ночь там прикантовались, нам ну, вечером дали патроны, выдали, и ну, на следующий день мы уехали. Сказали, что группа резерв. Угу. Ну, наши командиры собирали людей, которых и кто пойдет на штурм, кто пойдет на резерв, кто пойдет в окопы рыть у кого там, ну, со здоровьем что-то плоховато, короче, вот. Ноги болят, ну вот. Меня записали в резерв. Я на самом деле, я не знал, что такое резерв. Так мне кратко объяснили, что это, ну, там, 100, ну, короче, раненых, убитых вытаскивать из этого. Ну, мы приехали на, до точки, нас начали отстреливать сразу же. Артиллерия. Украинская. Вот. Кого-то там убили, там, ну, короче, на, ПН... на каждые две ПНБ было на... по 10 человек. Наша была вторая, ихная была первая. С первой начали отстреливать. Вторая по рации передали, вторую пропускаем, первая пускай потормозит. Угу. Вторая проехала, первую начали отстреливать. Потом вторую, одного. Я спрыгнул с ДПНП, начал прикрывать обзор. Работал снайпер. Одного сняли. Вот. Потом там сидели ахмадовские э, ребята это батальон э, этого э, Кадырова. Э, ну да, наверное, я не знаю, угу. я с ними не общался. Но ну, чечены были? Да, чечены. Угу. Ну вот один в очках там, потом... Это не важно. С бородой, короче, ну да. <coughs> Ну и все, короче. Мы говорим, давайте садитесь в окоп. Окоп был совсем до поезда. Ну, угу. до поезда. Там особое, ну, не уляжешься, не присядешь. И, короче, был обстрел, артиллерия работала, и снайпер работал, и все, короче, всю нашу группу первый, первый, как его, первую группу практически все полностью положили. Из них осталось только раз, два, три, четыре человека. И из моей группы тоже двое остались. Один и побежал, я один выжившись, которого не задела пуля и не осколками, а второго там задела осколками и пуля в, рук, в рукав попала. рукав. Ну, ну локоть. И, и потом подошли в ВСУ и в плен попал, да? Ну, когда закончились, заклинили автоматы, ну, менял честь. Короче, шесть рожков автомат заклинил. Шесть рожков автомат заклинил. Всего лишь только голову поднять на какой-то каких-то 3 сантиметра, мне бы сами бы свои бы голову прострелили бы на. Просто я говорю, по левой стороне, по флангу, они смотрят, даже смотреть по своему флангу. Они, когда я говорю, по левой стороне движение идет, они стреляют по моей стороне. Автомат идет на где-то примерно на, на 60 градусов. Что это за, за татуировка на этом? Ну? Ну, это на а малолетке, когда сидел. А ты еще на а, малолетке сидел? Да. На малолетке почем было? 158-я, а вторая. Это что? Это грабеж. Тоже еще, это на малолетке ты еще да. сидел. А что, что это значит, что там нататуировано? На, на у него была рука вся протакованная. Угу. Я ее забивал на это, на заросле. Это, это как он? Рейнджер. Рейнджер? Ну, как его, не Рейнджер, а это как он? Я не помню. Как он это называется. с фильма какого-то, да? Да, да. ну, это череп. Да, а сколько? Вот ты с 90-го года. Да. С 90-го сейчас тебе... Э, 32. 32. Да. А сколько суммарно сидел вообще в жизни? И... Суммарно? Да. Как? Ну, с малолеткой, с этим по... за убийство. Ну, я с 2008 года по 10 год я сидел там 10. На малолетке, да, это а, тебе было 18. Ну, 18 на малолетку ты попал? 2008. Было 17 лет. А было 17 да, лет, да? она назад... А на малолетке в 17, да? Э, да, 17 лет, мне было, исполнилось 18 лет, меня вывезли оттуда э, на, на общий режим. Угу. Вот. На общий режим я приехал, с общего режима я освободился с Старшка. Я понял. Э, с города Твери. А школу закончил? школа, да, 12 классов. 12 классов, да? да? А, вот... Э, ну, как я учился? Я учился, э, можно сказать так, пришел, отметился, типа. Ну, так у меня все по истории плохо. По-русскому э, тоже. Я понял. А вы, а вы вообще, по да? математике так. Ну, то есть, я, я, то есть почти всю сознательную жизнь, да, вот совершеннолетие, то есть это, ну, как на сланге говорят, кичи на зоне, да? Мгм. грубо говоря. А что в жизни мечтал, когда был ребенком? Что хотел делать? Ну, хотел, как сказать, ну, хотел быть пожарником. Пожарником? Да. А почему вот жизнь так пошла под откос? Ну, не знаю, так получилось просто, судьба такая, может. Ну, в жизни все оказалось тяжело, я не думал, что все так получится. И когда мне было два года, мы оттуда уехали из Москвы. Я сам родился в Москве. Вот, два года. Ну, мы уехали почему? Потому что и мать, маманя поругалась с батькой, с моим. Угу. И вот, мы оттуда уехали. Ну, все как-то пошло, все наперекосяк. Потом он начал там петь, что-то там колоться, как мне мама говорила. Это батя, да? Да. Угу. Ну и потом умер, и все. Когда мне исполнилось там 13 лет, 14, да, мы с старшим брательником поехали в Москву и искать этот дом. И, короче, когда мы его нашли через службу милиции, службу дежурных милиции нашли, вот, там уже жили жители, вот, а нам сказали, все, вот, мы, про, вот у нас прописка туда-сюда, короче, ну, там кто-то оставил там по наследству, я не знаю, как это все происходило, короче. Но факт в том, что инспектор полиции сказал, что вам, если хотите вот этот дом выкупить, то вам надо много денег и найти нормального адвоката. Я понял. А мать э, работала где-то? Да, она работала в дом культуре ДК угу. в центре, в Сележарове. Килижаров это город, да? Нет, это, ну, не город, это поселок. Ну, поселки, да? Да. Угу. Уборщицей была. Угу. Вот. А брательник насколько старше? Брательник старше на два года. Тоже сидит вот по этой э, самой статье, да? да? да. Э, то есть э, с этим чуваком, который... Да, да. Я понял, у него семья есть? У него семьи нет, он тоже... Э, ну, у него мать, ну, наша мать, и все. Угу. Ну и жил он там с какой-то с кикиморой, короче, можно сказать так. А что кикимора? Ну, я просто с ним сколько раз ругался за эту кикимору, сколько, ну, с, с кем он жил. Я говорил, что, ну, ну она ненадежная. Да не, братан, все нормально, что то Ну, когда мы его грохнули, из этого было две недели, что мы там гуляли, там пили, короче. Ну, две недели. Я говорю, ну, у меня уже все, уже мысли какие-то были дурные. Что-то, ну, как-то все наперекосяк идет. Вот, а когда он... Потом, когда я уехал оттуда, и, ну, мы с ним ругались, там, дрались за эту бабу. Когда я уехал в себе в деревню, я говорю, приедешь, короче, обсудим какие моменты. Ну и все, короче, он приезжает, и я ему, я говорю, где это твоя? Она там осталась, короче, с подружками бухает. Ну ладно, короче. Ну и все, короче, побухали, баню помылись. И все, ему надо было ехать. Он поехал, короче. Ну, я лег спать. Ну, уже чувствовал, что-то не то. Уже сел на измену и чувствовал что-то не то. Где-то примерно около часа, ну, час где-то примерно. Все. Стучится, ну, барабанит дверь. Полиция. Я вышел в сени, короче, а там уже эти, говорит, «А, открывай, это я, брательник. Ну, я как-то, ну, без понятия, ну, как-то, ну, еще пьян еще был, еще не очухался. Открываю перекладину, мне автоматом бьют в нос. Вот. Ну, короче, я понял, то есть за нас дал, да? Да типа говорят, типа, тебе брательник сдал. Я говорю, как он меня смог сдать? И, да он сидит там уже в дежурке все. Но ну, когда я приехал в дежурку, ему разбили лицо. Я ему приехал и тоже с ноги ему дал по лицу. Сказал, ты что, погнал что ли? Ну, на самом деле я понимал, что э, он, хоть и мой брат, ну, он не, не мог меня сдать сколько у меня с ним было моментов, делюк, и он меня не мог сдать. Ну, все равно, от злости, от нелости, чисто от этой май... как его, бабы, с которой он жил, я ему дал просто по лицу. Я понял. Э, хорошо, а типа полгода на войну в Украине. Вот что думаешь вообще, вот то, что случилось с тобой вот сейчас? И как понять? Ну, не знаю. Вот ты заехал, грубо говоря, вот сиделец, да? Да. Решать какие-то вопросы сюда, на войне. Угу. Это нормально для тебя лично? Ну, это нет. Это не нормально. Сейчас я уже э, Посидел здесь я э, на данный момент, и пока в Харькове, в Киеве я уже много себе чего в голову создал и подумал, что это думают. Реально это не для меня, эта картина. Я понимаю, что для тебя эта тема, но ты понимаешь, вот ты говоришь 240 зэков, да? Ну, да. грубо говоря, 240 зэков приехали воевать в другую страну. 240, ну, зэков. Да. Приехали воевать в другую страну. Ну, это ж... <laughs> ну то есть людей просто, ну, то есть, ну, ты убийца, да? И вот таких, наверное, много, которым там скостили срок и так далее. Это дичь? Это, можно сказать, типа да. Ты что-то в Украине знаешь? Нет. Вообще нет, да? что здесь Здорово. происходит и так далее. Вот что показывали в России об этом всем, что происходит? Ну, весь я редко смотрел. Э, ну, показывали там какие-то разбитые здания, там, ну, что-то такое, ну, мелочь, короче. Ну, так особо не любил телевизор смотреть. Хочешь сказать что-то вообще, ну, вот россиян, да, у тебя правильно на войне, Зак. Ну, что я могу сказать? Я даже не знаю, что сказать. А украинцам? Ну, украинцам что сказать? Ну, то же самое, что спасибо о том, что взяли когда в плен, и за это, что меня не убили. Вот жалость за то, что ты сделал, вот какая-то минимальная есть? я пошел воевать. Если бы отказался, да, вот отсидел бы еще полгода, вышел и все. Ну, как-то просто сам, сам тупанул и пошел воевать. С дурости. Что я могу сказать? еще? Больше ничего. Путина поддерживаешь? Путина Значит, так-то что, у каждого, у каждого своя голова. Ну, ты поддерживаешь, я тебя спрашиваю. Ну, как сказать, поддерживаешь, не поддерживаешь. Ну, на зоне же голосовал. Я за него не голосовал. Никогда. Нет? А кто Нет. нравится? Мне совсем никто не нравится. Жизнь в России дерьмо? Жизнь? Ну, как сказать. Где-то где, -то, где -то нормально, где-то плохо. Ну, вот у тебя жизнь состоялась или нет? Жизнь была где-то хорошая, где-то плохая. Ну, у тебя вот тебе 33, 32 года, да? Да. Вот у тебя, ты себя считаешь состоящимся в жизни человеком или нет? Ну, не сказать, что... Ну, такая была. Плоховатая. А чья вина в этом? Вина э, нашего, наш, нашего правительства. В чем? Что все так, э, все так построено. Как? Ну, ну, неправильно как-то. Не по цепочке. Мать, знаешь, что ты тут? Э, я спросил, там, ну, Харьков позвонить, и в Киев позвонить. Я не знаю, сообщили, не, не сообщили. Ну, мне но не когда, дали. Но когда был на зоне с матерью, как бы держал ну, контакт? Да, держал. Я и сказал, что все, меня забирают, и забилизовали. Она что сказала об этом? Как ты комментировал? Ну, она, ей как-то было, ну, больно, трудно. Потом, как ты пытался ее успокоить, мне самому было больно и неприятно. Мать Ну, поддерживает до слова? э? Мать поддерживает войну? Войну? Нет. А что, ну, ну ты это как-то с ней говорил, она на пенсии уже, да? Ну у нее еще, ей 57 лет. Ну, она молода, Да. очень молодая. даже. Работает? Не, у нее болят ноги, она нигде не работает. А чего, болят? Ну, пьянство немного молодости или нет? Ну да, бу бухала. Бухала, да? Да. Угу. Было дело такое. На здоровье уже как бы пошло, да? Да. Что будешь делать, когда возвратишься? Если возвратишься. А вот, за... вот зачем ты русским вообще? Ну, а почему, если возвратишься? М? Почему как? как? Ну, а зачем ты русский? Вот, вот, грубо говоря, зачем команду у тебя менять? Ты же там не какой-то Рэмбо и так далее. Ну, Зак, Зак. Ну, блин, с ним. Даже если возвращусь, поеду к себе. Ну у меня вряд ли что посадят опять на зону. Почему? Ну, отбывать наказание угу. дальше. Ну, так-то на воле, сколько я потерял в жизни и моментов, и, может, попытаться, хочу что-то изменить в жизни своей. Что-то от себя хочешь сказать? Ну, все. Да, да.